buat para penonton harap mundur eh minta perhatian kepada para penonton yang ada di. ini karena rampak atau bubur ini banyak jadi dikasih lokasi yang agak lebar jadi mundur minta tolong kepada adik-adik semuanya agak mundur ya nanti kalau nggak mundur terus terang malah nggak jadi main ya yang depan salam harap minggir mundur satu satu nah ini kami mohon sekali lagi nah, untuk penonton jadi karena duduknya lebih banyak kami mohon untuk mundur karena nanti kan sampai tiga jadi ya, ya, masalah jangan sampai nanti ada orang tuanya untuk padahal sudah berulang kali ya kita kerjasamanya terima kasih ini loh. Mama datang aja lah. Kita Thank you. Música Thank you. ¡Gracias! Thank